هل جربت أن تلامس الغيوم؟ وهل حلمت يوما أن تصحو على مشهد بحري يخطف الأنفاس؟ كل هذا وأكثر تجده في مشروع برجي يرقى لأن يكون من بين ناطحات سحاب اسطنبول بفضل طوابقه شهيقة العلو أهلا بكم في الخريطة الجوية لمشروع مسلك 42 الواقع بمنطقة مسلك في صارير الذي يجمع بإطلالاته الساحرة مضيق البوسفور وغابة بلغراد نسعى من خلال هذا التصوير الجوي إلى منحكم فكرة عامة عن أبرز المعالم التي تحيط بمشروعنا الجديد لا يبعد مشروع مسلك 42 أكثر من 6 كيلومترات فقط عن مراكز اسطنبول ويحيط بالمشروع برج آغا أغلو الشهير على بعد 500 متر فقط بالإضافة إلى أبراج سكايلاند أطول أبراج اسطنبول ويقترب أيضا من مبنى القنصلية البولندية ومن مشروع أفانغارد ضمن مشاريع شبكة تي دي اي وستجدون رابطه أسفل الفيديو فضلا عن قرب مسلك 42 من محطة مترو الأنفاق ومن بيبي جيز بلازا أحد أهم الأبراج المكتبية في اسطنبول كما يحظى بإطلالات مبهرة على جسر البوسفور الثاني والبحيرة المجاورة له ويقترب أيضا من أحد أشهر أندية الفروسية في اسطنبول ويتوسط مسلك 42 كلا من ملعب تورك تيليكوم وكبرى الجامعات الحكومية والخاصة ولأن المشروع عبارة عن ناطحتي سحاب فإن جميع الشقق تكتسب إطلالات ساحرة ومفتوحة على منتزهات وغابات بلغراد الطبيعية من خلال الجلسات المميزة على الشرفات والتراسات الواسعة فيما يقع جسر البوسفور الثالث السلطان سليم على بعد 28 كيلومترا تقريبا من مشروعنا الفاخر وتبرز خريطة تركيا شقة الأحلام الجوية قربه من حديقة إميرجان اسطنبول وميناء استينيا لليخوت وحديقة استينيا بارك التي لا تبعد عنه أكثر من 2200 متر فقط عدا عن قرب مشروع مسلك من ناطحة السحاب المكتبية سبين تاور وجامعة اسطنبول التقنية بهذا القدر تنتهي رحلتنا الجوية لنصحبكم بعدها بجولة خاصة بالسيارة مع السيد كاميران والسيدة أمنية مديرة المبيعات الدولية في مشروع مسلك 42 أهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة الأحلام كاميران على اليوتيوب وباقي المنصات نحن هون حاليا موجودين في منطقة مسلك وهيدي المنطقة فيها مشاريع كتير حلوة هي في مركز المدينة هي تماما مركز مركز اسطنبول فيها أبراج عالية ويعني إذا بدك تشوف جمال اسطنبول الحقيقي بالبناء الحديث بتلاقيه هون مثل انت لما مثلا بدك تشوف آه، اسطنبول القديمه بتروح على السلطان احمد بتروح على آه، مثلا تقسيم اذا بدك تشوف اسطنبول الحديثه بدك تحكي معناتها انا لازم اروح اشوف مسلك فهيدا هي مسلك نحن حاليا موجودين فيها وبهذا المكان الجميل عم نعمل مقابله مع سيده امنيه مديره المبيعات تبع مشروع مسلك 42 المسلك 42 مشروع فيه آه، كلام كثير ينحكى حتى اسمه نفسه في وراه آه، آه، اسباب يعني حتى رقم 42 في وراه حكايه فهذا الموضوع وكثير مواضيع رح نحكي عنها بجوله في منطقه مسلك مشان نعرف حوالي المشروع شو موجود وبنفس الوقت نتكلم مع السيده امنيه باللغه التركيه والترجمه بتلاقوها اساسا اسفل الفيديو امنيه هانم تشكر درم آه، زياره بولي اتشن yapmak شمده biz şimdi انا ما anlatacağız. adamların firmalarının koruduğu bir yer. Gerçekten farklı bir yerde bir önceden yabancı satış yoktu. Onun için e, çok önemlidir. Yani %70 Almanlardan zaten Türk. Neden burada e, önceki yabancı satışlar yok? önceden burada MİT binası vardı. Milli İstihbarat Binası vardı. Ondan dolayı yasaktı. Ha. Ama yeni yasaklandı ve izin aldı bu bölge. Yani genelde Türkler böyle zengin Türkler gibi burada yaşıyorlar. Aynen öyle. Hatta Çok dizinin şöyle düşünün bu binada mesela bir dizi çekiliyor şu an ve en e, Türkiye'de ilk izlenenlerden bir tanesi. Adı neydi? Olarak. <laughs> Reklam yapıyoruz. <laughs> Sen çal kapıma. Burada Aha. hemen çekiliyor. Aha. E, bu ben böyle Dora mı gidiyorum şimdi? E, biz... Yani normalde geziyoruz ama diğer tarafa. Do- Dunuş'tan biliyorsun yol. Biliyorum. Ha, tamam. Buyurun. E, masa 42 olarak burada en yeni projesi ve e, Boğaz'a bakan ve en yakın projesidir Maslan tam olarak. E, kalitesi farkı bizim dairelerimizden sadece yüzde ellisini diyelim, 50 tanesi pardon, e, konsolosluk'taki çalışanlara ayrıtılmış. Burada e, kalite farklı, yaşayan insanlar, iş adamları, onlar farklı. Projemiz hazır. E, yüzde yetmişi neredeyse satılmış projenin tapusu kaç mülkiye ve bu arada projeye Airbnb yapmak için veya ofis olarak kullanmak için e, onay aldı. Belediyeden onay aldı. Ha güzel yani o, o demek e, yatırım olarak e, çok iyi bir kar olur kira yani vermesi. daha çok kaç dairede e, var, kaç arsa e, nasıl anlatayım büyüklüğü şey kaç dönüşümlü arsa konuşmadan daha çok yatırım için çok önemli proje. Zaten fazla dairemiz yok. 442 dairemiz var projede. Ee, çok dairemizde kiracısı var içinde. Hani müşteri derse ben sadece vatandaşa başvurmak istiyorum. E, aidat vermek istemiyorum. E, bir kira sağlamak istiyorum derse veya gelir sağlamak istiyorum derse. Yani gelir kiracı yüzde kaç e, olarak böyle gelir? Ya normalde biliyorsunuz Türkiye'de normal gelirler yüzde dört, yüzde beş olarak evet, en fazla aylık yüzde beş. Aynen öyle. Bunları da sağlayabiliyoruz. Ama derse ben daha üstünde istiyorum, yüzde yedi istiyorum, yüzde on istiyorum derse Airbnb olarak yapabiliyoruz ve anlaştığımız firmalar var. Onları dairesine e, günlük olarak kiraya verebiliyor. Ha, içinde hizmet, e, temizlik hizmeti falan Tabii yapıyorlar. Ki bizim zaten e, smart home sistemimiz tam 5 yıldız otel gibi düşünün. Hı-hı. Burada bizim çiçek gönderme, araç bakımı, e, randevusunu alma, e, bilet alma, otel ayarlama dahil her şey mevcut. Onlara da ayarlayabiliyor. Ee, ve burada bu arada günlük kiraya zaman biz iş adamlardan geldiği yerden bahsediyoruz. Yani kalitesiz e, bir şekilde günlük kiralama değil, atıyorum bir İtalyan iş adamları veya İspanyol iş adamları geldi buraya ve güzel bir yerde oturmak istiyor ve haftalığında burada kalabiliyor. Ha, ben burada bir şey duydum. E, güvenlik amaçlı burada biraz fazla var. Polis falan geliyorlar. Çünkü burada konsolosu bir şey e, onu nasıl bir şey? Doğrudur. Bizim sadece 50 dairemiz söylediğim gibi konsolosluktaki çalışanlara ayrılmış burada. Aha. Ee, onun için güvenlik amacıyla sürekli polisler geliyor gidiyor. Bu çok güzel bir şey. Sonuçta merkezden e, bir şey almak isteyen müşteri kaliteye de bakıyor. E, ne bunu da bakıyor. Hani e, komşuları nasıl ona da bakıyor. Yani düşünün etraftaki komşular, konsulus, e, konsolosluk çalışanlar, embesideki çalışanlar. Bunlar e, yatırımcı için çok önemli bir kriter. Ha. Bunu da projemizde sağlıyoruz zaten. Tamam. Kusura bakmasın. Mesela müşteriyle e, burada birisi almak istedi. Belki maslak biliyorlar, belki bilmiyorlar. Ama bilmeyen kişiler e, maslak onun e, e yanındaki şey ne vardır mesela? E, ne kadar yakın merkeze falan? zaten Boğaz'dan dediğimiz merkezi, İstanbul'un merkezidir. Gördüğünüz gibi zaten her yerde metro durağı vardı. Bizim projemizin etrafında iki tane metro durağı var. Ha, bur burada bir tane var. Tabii diğer taraftan da bir tane var. Geniş diğer tarafta. Burada üniversite Tekrardan İstanbul Teknik Üniversitesi var, MEV var, e, Nişantaşı var, e, Beykent var. En az burada etrafta tane üniversite var, hastane destek özel hastaneler var, Acıbadem var, İstinye Hastanesi var okul desek güzel okulları var. AVM desek İstinye zaten bizden 3 dakika mesafede. Ee, ayrıca bizim özel AVM'miz de var. Evet bu AVM çok e, böyle değişik bir AVM. Onu Aynen. bize bir şey anlatabilirsen iyi Tabii. olur. Bizim AVM'deki konseptini şöyle düşünün. Mesela food court diyelim. Onun yemek alanı bile müze olarak yapmışlar. Ee, böyle konsept cadde, e, konsepti gibi düşünün. Türkiye'nin her şehrinde en önemli ve en güzel gösterilerini toparlayıp hepsi birlikte cadde konsepti yapmışlar ve yemek müzesi yapmışlar. Yani herhangi bir AVM'ye gittiğinizde normal bizim alıştığımız markalar bulabilirsiniz. Ama bizim projemizde tamamen farklı bir konsept yapmışlar. Artı geri ürünü var, kaliteli restoranları da var, İtalyan restoran işte değişik bir şey. Tabii ki çok önemli bir e, konsepti yapmışlar. Çünkü söylediğim gibi oturan kalite farklı e, İtalyan restoranları seven bir kalite. E, normal, farklı e, müşterilerimiz de geliyor. Onun için konsepti de farklı yapmışlar. Ha çok güzel. Ee, buradaki mesela gelen e, kişiler burada neden en çok seven bir şey? Yani mesela burada belki başka bir projeler var. Yok Vardı, belki yani. olabilir. Ama neden bu proje tamamen seçiyorlar? Bu proje biz istiyoruz. Böyle Evet. nereden? Söylediğim başka bir projeden bahsetmeden projemizden e, tamamen bahsedelim. Evet mülkiyet tabusu var. Hazır. Kiracısı olan bir yer. Yani şöyle düşünün. Biz zaten daha e, satmadan kira talebi çok yüksektir. Aha. Onun için müşteriyi rahat bir şekilde alıp kiraya verebiliyor. Biz birkaç müşteriye tam biz satış yaparken aynı zamanda ona kira kontratını imzalattırdık. Ha. Bu zamanlarda oldu. Ve o da neden 5 binlik, 10 binlik daire olmadığı için ve az bir daire biliyorsunuz ne kadar az daire olursa o kadar kalite daha yüksek olur ve e, kiraya vermek daha yüksek olur. Üstelik bizim patronlarımızın, bu arada 42 Maslan'ın patronları, onlar da e, tanıdıkları var ve sürekli etraftan kalite bir yerde oturmak istiyor ve gördüğünüz gibi zaten fazla burada rezidans yok. Yani Trablon'daki rezidanslar çoğu ofis ofisi Aa, ofis, doğru. Burada e, response olarak fazla yok projemizin etrafında ve müşteri dese ben onu ofis olarak kullanmak istiyorum dese kullanabiliyor. E, ben onu Airbnb olarak e, ondan güzel gelir sağlamak istiyorum. Onu da yapabiliyor. E, daireler hepsi balkonda. E, 360 derecede manzarası olan projemizin ikinci köprü, üçüncü köprü, Fırın Boğaz manzaralı, e, orman manzarası var. Şehir manzarası da ayrı bir güzellik var. Akşamları ışıklar yandığında çok güzel bir manzarası olan ve bütün dairelerimiz 20. kat üzerinde elimizdeki kalan daireler. Onun için hepsi manzaralı oluyor. E, tavan yüksekliği 4 metre. Onun da e, tek cam olarak dizayn edilmiştir ve burada bu demek ki bütün gün ışık ve güneş alabiliyor şekilde. Yani saysak da gerçekten e, projenin özellikleri bilmiyor. Hiç kimse gelip de burası e, şöyle kötü böyle kötü asla demedi. Çünkü gerçekten projenin kötü bir özelliği yok. E, tek olan şey avantaj aslında yabancılar için. Burası yabancılara satılmıyordu. Onun için elimizde birkaç tane kaldı ondan yabancılara satışı sağlayabiliyoruz veya Türklere de aynı zamanda. Hı hı. Ama e, teslim oldu satılmadı diye bir şey yok. Sadece yabancı satış sağlamıyor. Evet güzel bu zaten iyi bir nokta şimdi yani. E, Alanlar çok çok olması. Evet proje hazır her şey böyle e, yaptılar. Valla sevindim. E, TDA olarak özel bir şey var mı? Tabii ki TDA'ya hep özel e, fiyatlarımız vardır. Zaten Kamuran Bey'le hep çalışıyoruz yıllardır. Ve onun için özel kampanyalarımız var. Sizleri bekliyoruz Kamuran Bey'le. Mutlaka geldiğinizde her zaman özel bir fiyat ve özel bir kampanya olacaksınız. Onun için fırsatları kaçırmayınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun ben bu görüşmeye için. Gerçekten iyi geçti. Ee, ben müşteriyle şimdi Arapça olarak anlatacağım. buyurun. Çok teşekkür ederim. Ee, عفوا صرت ابتديت عم بحكي بالتركي، المهم شكرا كثير لكم متابعينا في تركيا شقة الأحلام كاميران على جميع المنصات يعني المحادثة كانت جدا شيقة وأساسا المكان نحن عم ندور فيه اذا منتبهين شقد هو جميل يعني انت ماشي في منطقه كلها ابراج سكنيه بنفس الوقت في عندك اذا انتبهتوا كثير آه، اماكن فيها اشجار وفي يعني بتحس المنطقه فعلا آه، عريقه آه، مع انه البناء فيها كثير كثير حديث فهذا المشروع هو تقريبا المشروع السكني الوحيد في هاي المنطقه باقي الابراج اللي بنشوفها هي ابراج بنقول عنها اوفيس يعني مكاتب اضافه لشغله كثير مهمه العائد الايجاري تبعه جدا مرتفع يعني الواحد هون ممكن صح بمركز مدينه يكون السعر شوي اغلى لكن عندك العوائد دائما آه، عالية عالية جدا يعني لأن هون الأجارات بشكل عام ما بتحسن بتقارنها في الأماكن الثانية بالذات لما يكون في عندك برج فيه إطلالة على البوسفور برج فيه إطلالة على آه، آه، المدينة بشكل جميل ورائع مثل هون فبتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم بتمنى أكون وصلت فكرة عن المشروع قد ما بحسن وبنتشكر كثير كمان السيده امنيه ومثل ما بوصيكم دائما آه، لا تثقوا باي حد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين اشتركوا بالقناه وشوفوا كمان تفاصيل اكثر عن المشروع من ناحيه الاسعار او تفاصيل ثانيه عن شقه نموذجيه وكذا بتلاقوها بالوصف اسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله يمكنكم طلب إطلالات الشقق حسب ارتفاع الطابق مباشرة من فريق خدمة العملاء تظهر الزاوية اليمنى من الشاشة بعد المشروع عن مراكز المدينة والمطار ومركز المنطقة التي يقع بها المشروع وإليكم التقييم الخاص بالمشروع وفقا للمعايير الخمسة التي أعدتها دي دي اي تركيا شقة الأحلام اشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الجرس لتصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة وأيضا لمشاهدة الفيديوهات السابقة للمزيد من المعلومات عن المشروع والمساحات والأسعار يمكنكم التواصل مع فريق تي دي اي تركيا شقة الأحلام على الأرقام الظاهرة أسفل الفيديو رابط الشقة النموذجية تجدونه أسفل الشاشة بالإضافة إلى شرح عن مجسم المشروع الذي يتناول إيجابياته وسلبياته عدا عن إمكانية معرفة الأسعار عبر زيارة موقعنا الإلكتروني محدثة بشكل دائم تركيا شقة الأحلام TDA الاستثمار الآمن مدى الحياة